ekitufu kiri nti eyafudde nze muganda wange wilson sabiiti muganda wange era yankubiddeko esimu awo ejjo obudde nga bugenda kukolaki nga bugenda kukya nagamba bulaza minisita ono mubanja naye ate mukyala wange agenda kukolaki agenda kuzaala kuba mukyala we yazadde yazadde leero ku saawa zibadde ndowooza mukaaga awo azaalidde omwana nagamba bulaza mukyala wange agenda kuzaala naye omusajja tampawadde ku sente namusabyeko mu ddwaliro oba tusabye sente naye tasobola kumpawadde sente ate manja sente tezijja zirwawo okujja ate n'ekyokulala minisita yakubye enjawulo kuba yangambye nti minisita yakubye enjawulo ya buwumbi bubiri mu emiliyoni abiri ezo sente bazikubye ejjo enjawulo kulebadde ezakoze ku nteekateeka pulezidenti gyayogeredde eri enamutumba era byonna byonna ye yabiŋambye naye naŋŋamba nti naye bulaaza omusajja ku ezo zonna zonna obuwumbi obubiri ne miliyoni abiri wadde okumpaako wadde emitwalo abiri wega tunyambe famire yange abaana tebasoma ne mugamba bulaaza guma emirimu gyonna gyonna wegitya wegitya naŋŋamba naye bulaaza ekituufu nkoze eki ekituufu neekyaye ne mugamba ah, bulaaza ebyo bibaawo naŋŋamba mm, kyonna kyonna ekijja mukama yakolaki yamanyi kubanze muganda wange mbadde mumanyi oyo muganda wange gwenzirako era waliwo nono omulala era naye mujasi oyo omulala oyo naye mujasi naye kyategedde nti agenda kukola bwate naye kyeyakoze ku mutima gwenze kyemanyi yagenza okufa nga musanyufu ku kyeyakoze naye muganda wange ensobi zeyakoze oba ziina zebukozeza omulamu gwe bambi temugukuba mbooko mutu wetu ziko mutu wafe munate mukukuba mboko mulambo gwaffe mutu wetu muzike ajjukira nti tutebwa mu ssente banaffe aba biva organic nga bano bajjanjaba endwadde zonna mu ngeri eya habo ate ngaebintu ebibeera nakyo tebirina side effect yonna bakubire ku ssimu 0 7 5 26 02 42 ne musanvu eh, zero musanvu ttaano abiri mukaaga zero bbiri ana mu bbiri ne musanvu basangibwa ku access building ku lubaga eh, batuukawo oba nga obakubirako funa obujjanjabi nate era wamu ne banaffe aba je events nga bano bakwata emikolo video coverage music video cinematography live streaming bintu bingi ebyekuusa ku video wamu n'okuba ebifaananyi ate ebiri ku mutindo gw'ensi yonna bakubire ku simu ya mtn 077 58 50658 mtn 077 5850658 wamune airtel 0708108054 airtel 0708108054 wakati zuzu tembela tembea Yeah. Ele é um cotinho. ekituufu kiri nti eyafudde nze muganda wange wilson sabiiti muganda wange era yankubiddeko esimu awe jjo obudde nga bugenda kukolaki nga bugenda kukya nagamba bulaza minisita ono mubanja naye ate mukyala wange agenda kukolaki agenda kuzaala kuba mukyala we yazadde yazadde leero ku saawa zibadde ndowooza mukaaga awo azaalidde omwana nakamba bulaza mukyala wange agenda kuzaala naye omusajja tampawadde ku sente namusabyeko mu ddwaliro batusabye sente naye tasobola kumpawadde sente ate manja sente tezijja zirwawo okujja ate nekyokulala minisita yakubye enjawulo kuba yangambye nti minisita yakubye enjawulo yabumbi bubiri mu emiliyoni abiri ezo sente bazikubye ejjo enjawulo kulebadde ezakoze kunteekateeka pulezidenti gyayogeredde eri enamutumba era byonna byonna ye yabiŋambye naye naŋŋamba nti naye bulaaza omusajja ku ezo zonna zonna obuwumbi obubiri ne miliyoni abiri wadde okumpaako wadde emitwalo abiri wegati tunyambe famire yange abaana tebasoma ne mugamba bulaaza guma emirimu gyonna gyonna wegitya wegitya naŋŋamba naye bulaaza ekitufu nkoze eki ekitufu neekyaye ne mugamba ah, bulaaza ebyo bibaawo naŋŋamba mm, kyonna kyonna ekijja mukama yakolaki yamanyi kubanze muganda wange mbadde mumanyi oyo muganda wange gwenzirako era waliwo nono omulala era naye mujasi oyo omulala oyo naye mujasi naye sategedde nti agenda kukola bwate naye kyeyakoze ku mutima gwenze kyemanyi yagenza okufa nga musanyufu ku kyeyakoze naye muganda wange ensobi zeyakoze oba zirina zebikozeza omulamu gwe bambi temugukuba mbooko mutu wetu ziko omuntu waffe munate mugukuba mboko omulambo gwaffe mutu wetu muzike